年ぶりになります踊り子ここは犬山で花火を咲かせる準備はできてるかそれではいきます旅するクジラよ舞い踊れよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります旅芸2018秋本あの日見た夢の中に 咲かせる思いの夢花火一人じゃ見れなかった景色がある一人じゃ咲かせられなかった思いがあるどんな夜も恋願った夢があるあなたは気づいていないあの思いに その宝にだからここに見つけてくれる仲間がいる分かち合える仲間がいるだったら共に花火を咲かせようかそれでは参ります旅芸人第23章終了夢見た花火師の物語

time. 集めちまうだから集めよう我らが土佐のど真ん中踊り明かそうこの 旅芸人の皆さんありがとうございました